Eh, nama saya Ju. Uh, ah, saya first time datang sini. Uh, hari ini saya datang nak buat color rambut. When you want to get off the darkest ground The gravity pulls you straight down as I view You should grow feathers and see this too Hai, saya Ju. Uh, hari ini uh, saya first time datang sini. Uh, sebelum ni saya punya rambut memang uh, color dia tak tak balance. And then saya datang sini memang puas lah uh, dengan dan dibuat uh, saya bagi dan ni 10 bintang kalau ada yang 20 saya akan lagi up bagi <laughs> sebab puas hati dengan color yang saya nak betul-betul tercapai apa yang saya nak color yang saya saya sukalah Ah, terima kasih Dani. ni uh, ah, sesiapa yang nak tu uh, boleh datang sini lah dekat salon Dani when you want to get off the darkest ground the gravity To grow feathers and see this too